چهار پاره صفحه 39 چهار پاره مثل خسروانی و کرشمه باز یک فرم به حساب میاد که میتونن در دستگاه های مختلف این فرم ها استفاده بشن نه تنها در ماهور، سگاش، شوشتری، همایون، افشاری، عطا کما که در ردیف هم این چهار پاره در آواز عباعت ها وجود داره وزن چارپاره فعلات و مفتعلون فعل هست فعلات و مفتعلون فعل از لحاظ اسمی چارپاره به شعری با فرم چارپاره شبیه هست که ابداع در دوره مشروطیت صورت گرفته فرمی شبیه به دو بیتی توجه به اینکه حتما نیاز نیست مصر اول مصرع دوم و مصرع چهارم هم قافیه باشن و تنها میتونن مصرع های دوم و چهارم هم قافیه باشن در اینجا میبینیم که مصرع اول دوم و چهارم هم قافیه هستند خدا دوا و خطا قافیه ها و کنی به عنوان ردیف به کار رفتن چهار باره همونطور که میبینید چهار قسمت داره چهار خط اول میتونه معرف این چهار پاره باشه قسمت دوم چهار پاره از خط پنجم شروع میشه که تا آخر خط هشتم ادامه پیدا کرده یعنی دو بخش چهار پاره در این مجموعه استفاده شده که میتونیم ما این رو تداوم بدیم در سه بخش یا چهار بخش هم ادامه میشه داد خطهای سوم با هفتم و خط به سمت منطقه خاوران در ماهور یعنی منطقه لا و سل انگشت دوم یه رو لا بگیم دو لا سل لا سل لا فا همین کار از سل دو سل فا سل فا فا سل فا می باز تکرار از قدیم مثل خط سوم رو سل سل فا می و مثل خط چهارم دو ره ره ره ره Música